za webali dakika mukaga zizino zaukanye ku saawa enya mwoyo gwa gwanga the patriot kwetuli mbebaza nnyo abatulaba ku live nawe osobola okugendayo um, waliwo okutya mamirundi nti omulimu guno ogwa covid gugenda kufa nandi nkubuulira negamba tekyo njagala tukiveeko nga tonagamba katono mm. waliwo cash bonanza mm. mugabo gwansimbi miliyoni ana ezabawereddwakiteeso kakati ebyetofaayo tugenda bihandling kati kino kikulu nnyo hmm. one mafiya yo etaking advantage hmm. era mwe e, kakati kambabuuzi by having just one source of foreigners how the foreigners can enter uganda in an official way is by driving truck, fuel trucks. What if we had closed the airport? We have not closed the airport and closed the borders ya Kemafuguli. Singa tetuli mu nkumi bbiri. Ah, singa tetwaggalawo border kuba source emu bano bagipula multiply effect. The as the president says, we shall not stop the borders the mafia shut down. Make sure that the, the, the prostitutes come closer to these truck drivers kasasane nti how can this man drive from busia to mubende without being stopped at any road block and the people of mubende appear to be wiser than those people kati baagala okuga nti tumulese wano talina gyalaga naye eyo kakwateyo waliwo malaayo eyayingidde naye mutukoze bubi mafi yetukoze bubi okunoonya sente buli kimu kisi nti abali mu kampala emmotoka epikipi zezeetafe coronavirus ekintu kino mubadde nakyo pro mutuzi otwerevu mubadde nekiwandika dde mukatabo kange invisible hand kakano nibaga nti bagala kubba kibuga bamafya bebamu mm. bagobatawunikirakatawunikiraka nebawamba ekibugalwaki bodaboda nebas temubimanya nego temubigana temubistopinga gyebifa why do we have this problem all of the same nti what is changing ye musisi yenna mugwanya yaani what changes personalities ate oba namugwanya robots bali bamafya bekwesi oyo namugwanya gwalwanira okuleeta baasi ani namugwanya njaggwe waabwe mukalulu bwe tebagenda nabagaa nti bamafiya ba uganda balinga musajja musiguzi tawerekera bagenda kwogereza ye abagole abakwanira ku kyalo ne bakukozesanga embwa ne bakukozesanga embwa buli omu ne bamwonoona buli omu ne bamwono kakati ekyokubiri diversion what are you talking why, why, why should the, the country be discussing brain white and his affairs kitukwatakoki abasajja abo abasipaaka tivi bakasuku bebagenda bamukolya basidde era olutalo mwe lwava bano nga balowooza nti oh, bakasuku yabawadde sente nara bakasuku nga akubira n'abamotoka abatunda emotoka nosobola giraba nga yakava ewa brain wine bwavu buli mawuliri nokola ekintu ekitali logico omwana wange yagenda ewa brain wit lwaki otubuulira kati amazeeyo ebbanga abadde amukozesa why didn't you detect omwana omukulu yali yali andarokand key temutubulya busiru bwammwe <laughs> nti kubanga baagala to divert from real issuesbabbi bamwagalako sente deasives conmen n'obwamawulire obwavu motoka enyumba ya hamu ejjodde amazzi bagitwala hamu yali azimbyeko ekizimbe ekitalina pulani mumukuba enyaba naye nze nabatamwas nkuzinga enyondo mumutwe kyobala bakulu byalifa bubi ne kabusenga bamuzingiziza kabusenga bamuzingiziza kabusenga ali mukeji kati okuba abantu okubonoona amawulega mwe gabaavu the country bakugamba nti empologoma efudde ngo ganti akamyu kange kabuze empologoma eze kukyalo we discuss coronavirus the yes of brain white tetukwatako naye kyaliiwo no diversion nkugambye kakati era abagagga be banoonya buba bawe sente ndedda bwavu bwammwe mwasoma omulimu mubi mwasoma omulimu mubi mukuma obwavu bwammwe insitme ono omusajja wagonde wa mukasa owa people power owa lubaga south yajja mu miso naŋŋamba nga nako akawala kamufumbye namukiyiriza oluyimba njaga mbw abadde ankwata era kamu Meje eh, eh, eh, mu mission embo bakwajanga. Yesonga yo yirikatu ku police. Nkugambye byakatwe nabakwata mu meeting mission yabakwatanga ba planning. Bama loboze baduke. Mukaseje mu mission. Muyambe. Yesonga yamu. Telabanga nakawala. Akawala. Nkutekalabanga. Kayugira juice. Nkugambye. Na yo no maro kintu kokogwe oyingira kabuli. Me don't joke. Ngwaso omutwe. nti malining people to get money malining people politics nkukubire akatambi nga bali mu meeting nswaze balaibaninga bapulaninga okuba omwana oyo mukasa mukasa kemu tumiso tuhere for help nimuganja bakwatya nga batesa mu meeting omusajja alikubawamawulire omutayimbwa mumutwe mwasoma omulimu mubi gwabwavu don't bother people mwalabeko nga baloya basaba emmere mukasa yajja mu miso nimba kwata mu meeting several meeting ate bwine yavuddeyo eh. nkuyiyiriza oluyimba mufe obwavu bwammwe <laughs> mufe obwavu era nza buba mukasa mbewunye baani abobrain wit van you play around my name nkuyita nti jangu nzekuwe nenkwasa omutwe baba naye akanakagamba takasasula teyakusasulanga weni bwabadde ayina sente bwabadde ayina sente gabadde tebatubuulira oyo omukazi gatatubuuliranga nti muwala wejali brain wit waberedde ne sente singizistated mukula mukula yatandika brain wit mukula yenyini motoka zibazitutta ebiki babitutta ebiki uh, uh, uh, anti bwe bayina eddiini ajje mutwale asuleko mukole eddalwa yite mukibuga nga ah, ah, ali bwerene brain wed ngayo yabika nnyo no nababuulira lyembagamba <laughs> nti is it that mane mwerumye mwekka tulina sente zabahaamu enkola obukole nti hmm. sente omulaba yejalabye netuba ne sente enteebe Eh, era kati nabagamba nga yiso ekuba abaana abo okubaavuwaza kakati kankubuli embuga gwe mwali musibye kabusenga gwe yali asibye nekkulubya bamukubako ebyeki bwe yalese emmere gye yalese kkulubya yali agirese kulubya yagireseko wabukedde de tageti oyo kabusenga tageti nti banka zigudde banka ya sudiru muwala we yeyagisudde embaga ya muwala we embaga ya muwala wa sudiru sudiru nakola nembaga ya mutabani we nga bukedde ekuba red paper embaka yasulire bwe batulaga kubanga abasudde banka bakolagana nabo ekibinja ekyasula era tulinze mu mukyala kadaga mukyala kadaga tumulindako ebintu bibiri parliament mm. eri ku test if they don't they allow the mafias okugoba omusajja wa lulo erefictation authority kubanga kabushenga ayagala omusajja bamugobe mm-hmm. bakuba amawulire nti babagobe noyo minisa minisa njamukuba nga afuna nesente ah, oyo minisita oyo atwala kigundi ekyo nti pulezidenti yabalagira bagobemu walikye bamukwate bamusibe walikye netulyagenda nakalema nebatula nowa saidi nebagaana nga mafi yebagamba if you arrest these people and drag them to the anticorruption court bagenda kukolesa examination bogera amakampuni gaffe opt mugjewo md gwembamuja neminisita apapala nja kukubankwabye batula ku imperio bayogerayoki on this issue okufulasi lwatinga musebeni kale tuli ku mukutu gwa eh, pal fm ekyokubiri eh, eri omutu wa eh, bulijjo dakika kumi na nnya kakati ekyo kyogamba ekyababaka ba palamenti okufuna sente nakibagamba aha another gund bweya parliament should pronounce itself sente zino zetwewola okuziteeka mu udp tuzeewo banka z'abana ziri private this is when the parliament should pronounce banka bbiri eyatefe bano bebajesulira bemengo balina okubinja kuba bavuka basokola banka nezigwa bemengo benyini nebavuka bemengo abafere hmm? banka esulire edoona eyabakiga yes kuzino ensimbibasula nsule the bugulu woman yakubanga masimu ntusula kyani mbakubye emyaka musanvu lwa mulimu kunereegamu osula banka yange singa ewe wabeerawo n'omwana yadde ekokeetakula ndi disi bugulu woman ngaatundira kusimu bbanka y'omuntu government must pronounce itself ogamba mukyala bagenda kakati nze mbagamba nti akatabo kange kano nakawandika understanding mafia politics nali nkawandise nti a handbook for enali mukadas nga kakyama nali mbawandikidde buli aspect nakawandika biri meka nebatakagula tebakagula anti nga olwo batandika okunwanyisa nga nze mbategedde nakaga dated 25th december 2012 sikeka mm. nababulya parliament nembaga nti parliament tewali agisobola parliament yalema kadaga yazimba parliament ekitoka kadaga yategerera ku sekandi nti sekandi was a diplomat nga ye bamuwa a pill of state n'agimaalinga ne executive mm -hmm. kadaga agenda okugera mukamba buli nze nebbaluwa tandakwire yagiwandiika ngagiwandikira pulezidenti tikolikola olunaku olumu ensobi nodyakataga nafuuka sipiika olimwebajagala tanda okwirayawandika ebaluwaera ah, kakataga bamufulasulatingako nagenda ezimbabwe nasomerayo masters ayina olwozisins kubanga banteeka mu key position ate nga nagenda mutustudy nalimbalaba bonna bwe baliwandika tebakolaki oga nti kino bino wabiwandikako ebyabakufuna yes nakugamba na nakugamba ano nenkugamba ayiwoza amezi to the president parliamentary committee whose bias against the president is obvious even to a baby the committee the president of parliamentary committee under omusajja ono bamuyitaani agenda kewaabwe mugikwateko baali banzitiddeyo omusajja alina amaanyi mangi ewaabwe ate enaalimu yeyagamuwa tikatsimire the committee recommended the, uh, the sacking of DCs because they knew that it would undermine the president it was intended to prove to the affected DCs that the president could not protect them in my opinion parliament cannot verify one's academic qualifications this is the role of courts because parliamentarians themselves have had this academic problem and have always been referred to the courts. In order to undermine the president, the committee ordered the, the scrapping of state house scholarships because the, the, the scholarships were giving the president political mileage which had to be undermined. Interestingly, eh? Parliament was not abolishing the, the scheme. It was rather being transferred from the president to the minister of education. Parliament How come that a, a soldier who is trained, highly trained to, to, to go to war, that UPDF teta abantu? How come that local defense teta abantu? is because the training doko defense ina element jetainamu yatendeka kwakutisha that can work in a foreign country local defense is foreign countries machiveri yawandika kitabo mulukumulunana anamukaga yakugama ate machiveri unlike bwe tuba tusoma ba philosophers tubategera machiveri yaliko minister mu government ya italy siyali musiru ne machiveri akugamba nti polisi bwoba oyagala okukola polisi eri effective giteekemu abantu abatali baggwanga lyo abatali bannansi bebakuba abantu emiggo ame tugiteekamu baforeners yabawa ekyokulabirako naga nti twaddira amaje mu italy netugateekamu baforeners what happened bwe balumba ekibuga florence batuddukako forena talwanira watali waabo onaina kukuuma nsi ye era kyova olaba ebbaluwa wagirabyeko ebbaluwa mpozi ngaeri feeke eya meja gino mugambaje Eh, eh, eh, yeyawandikidde president kagame his excellence nga muga nti omulimu gwewankwasa mu uganda okusolestinga obuyambi tuleme kukwata ku reservesi zaffe nagwuliddekeeyo abantu baffe wano be batuwadde obuyambi minisita wa finance yawaddeyo miliyoni ya dola minisita omulala yawaddeyo dola emitwalo nkaaga abo bamwe bayita bamwewantebanabwawe covid-19 erwanda e yes because they are not your citizens wano tetuna babawuli ah, ah, ah. ate tebalina double citizenship kati oyo muteeka mu finance kati eri bayinayo era baganda bakuga nti sebagaya nyonyi nga namunya ali kunju kati kan you defeat rwanda eri bayinayo ki ekibawuliyandi kyekitegeeza nti era blood is sicker than water very however much era president yali alowooza manya gundi habyarimana yali alowooza tibodi abanyarwanda basigale mu uganda babawe ebifo bafuuke baminisita bajja kwerabira neva tebeerabira waabwe eh. omunyarwanda teyerabira waabwe odinale baganda bakuga nti omunyarwanda bwamuwasanga era ngaazaalimu omwana owerwanda rwanda is used to go back to pay tax abanyarwanda bawulyanga ledio yewaabwe nze nawulyanga ledio gundi nga omusajja bamwitanga semisago era i went to rwanda and met semisago nga epress secretary wakabyalimaana mm. when i was a kid ledio rwanda nga bagiwulya omunyarwanda used to go back home to pay tax omuhutu akola mubikajjo bayina ewaabwe kakati bana ba local defense balabika ti batekamu bawano no local defense si bawano updf bawanopolice bawano kakati ate bano bano oyo nga ogwe nalabyekamuli kuizalogandi omusajja bamukubye bakozeekimbu yatweyagaliddeko ku lodblok anajevunanini agogalima gyegamini saka that man sabiti ajeyo omusajja oyo ekamulina omutwe gwaddeyo embeera eriwo yiino bannayuganda amatuba gawagala bwe bati eh. balindiridde okwogera ku museveni obusobozi we buli okuzza eggwanga okuddamu okukolaokola ekintu ye ngaali bwomu kasita kikasuka mu public ngaababbi bakiyingiramu nti ono agamba abantu nti omuwendo gweyongedde ye takimanyi ti abantu babuuza waya awe tightening awa beret omulwadde yenna baga nti omulwadde alumye ejiiko lwaki eddagala erimu ategedde terikola kati omulwadde alumye ejiiko abaganda bwe banyonyera situation eyo aganye eddagala kati omulwadde alumye ejiiko mugenda muwaaki people become frustrated eh, bebuuza bwe tumala nti eh. tetulina kcommunity case lwaki tetutandika ukola and there is no effort to ensure nti drug traffickers bamalaaya mulimo gwabwe babawadde bayinza kukwata ku bamalaaya bamalaaya bano babawa ssente ne bafuuka abako wotu bitafu ono bamalayas fuwazi tebalaba emmeere nga balase mubawa nga niyagamba era nze newuunya nze mbeewuunya nabagamba nti nawandika akatabo kange nti the seven wonders of museven ugandans don't recognize and appreciate nti ku mulembe gwa mini nti bamalaya bali mu kibuga hmm. ne balaba emmotoka ne baziwoneka bwe bati nti ku mulembe gwa mini nti opposite ebintu ebiri interesting ebikulaga nti eno ensi yanjawulo nnyo bayibuli ffe etugamba nti ekiseera kijja kutuuka endiga eh, eteeka omutwe gwayo mu kamwa k'empologoma evaemu nga terumiddwa ngaolempologoma ebadde ki mu uganda kyatuuka dda n'oddira omusajja n'ateeka wooteeri ey'abamalaya bajja e rwanda emboona waliwo yagasirimbona tonenda kwengera abagala abalinda okwengera bo webalina abanoga ebibisi kakati noddira abawala emboona nga woteri yabamalaya bala yabamalaya eri opposite ne military police bwamini kyali kikola amini weddengulu aseka nokuseka naye because they know nti abamaje bo tebawanula bitali byabwe batunulako ne badda ku lukomera lwabwe ne bagenda kuba bamanyi repercassions ekifuga ensi yonna repercassions singa waloko defense kumi bamubirawo bazoka omutwe ne gusaasana tebadda mukutta bantu why is it that government has not applied tough measures on the local defense mm. like the soldiers which means they are sanctioned byebakola biri sanctioned by government why is it that kitata who has never been seen donning a military uniform is arraigned before court martial. Why haven't we seen local defense people being arraigned before the court martial, the same court martial? ekitegeeza bano bano instructions zaabwe zeezo intimidate mutte abantu mubakube bayingire mangu mu nyumba and then of the two museveni who is persuasive naawe aniayonoona ekyamunne kakati bano in the process banyiyisiza abantu kampeyini mm, mm, mm. we must prepare for come back tekikyasoboka kiri kiri tekisoboka nti emmere once you give somebody tukita recurrent expenditure recurrent expenditure means nti bweyongeza abakozi ba gavumenti sente totuuka mukubo nozibajjako nti sinza kudda nze ngambadde mu gavumenti totema ku musaala gwange kakati eggwanga e, lituuse kubanga yo mu america bakugamba nti congress will determine its privileges in relation with the rate of inflation bwebakikuuma bwebati kati mu uganda waŋŋamba nti nfuna omusaala bwebuti nti ate ngutemeko nyamba abalwadde ebizibu byange bwebanafuna looni neroonio gye ebintu biriiyo these are not theolistic gund thatis tubiyita political loterik the sound to be uh, good when they cannot be implemented omusala gwange musala gwange kati waliwo loan salary loan musajja omutwala ge yaguwaayo dda ngaomuleta kakajanja mugutemeka ogwo gwa sente mmeka kwata ku babbi ababbi esente abalina ente oba okwongezaayo eh. bino byonna byakoze bigenda kufa ah, ah, anti bano bebaprovokinze nze mulukumulu endando ze yali nkaaga mwena mm. mmanyi nti nakola ebintu bingi ebyefujjo at the age of siri bantu ala okumbatiza maama wange wetwawukania ye agamba nazalibwa 61 novemba 25 nze ngamba ndiwa 58 mm. kubanga undisputable fact yes bantu ala okumbatiza mu ekereziya nga nemyaka esatu nebantu majoje william nendikaana najja nerinnya lyange gwe omwana omuto eh, nenkwetefuwaza majenjeeko egandula nemukuba ku ttaka kereziya netabuka I caused a stampede mm. when I was three years. Gandula. Ne ba, ba, ne bakuta. Bagamu hmm. mm. kamirundi yazali omusambu. Father na bagamu. Akafuka kana amanyi genka uli demu nsika <laughs> jikansi semu. Oba yali ata mide nga yasuze mwe. Umwana mutoe miaka asa tuasikati ya father gandula nagu. ne, <laughs> ne ba mfurumi amu mugundi. Na wentu kamu musini ya, musini ya siri. Ina ni nkwala stampede kusomero. musomesa atugambye nti muwandiike muwandiike imaginary story nemuwandikira lavuleleta from the student nomuwandika ebbaluwa eyomukwano eyomukwano anti aimagine ti azeravulereta from one of the students kakati the issue is hmm. nibaita ne muganda wange oyo salina ajja ku somero what did the teacher tell you to do to write an imaginary story But this is a lovely story. Yes, I imagined it to be a lovely letter. <laughs> Naleta sampedi ku somero. Senior three. Kati bano mbakubi, bano ba mafia mbakubi ya miaka musangu. I rejected the job. Sija genda yu. Bagino kumusa sula job loose. Sini hmm. mwangu. I'm not an easy person. When you look at me, you, you seem to be ndigun. Nze, I'm characterized by, nkula decision yu mtu jata subira. katujje tutandikira awo katono nnyo ampuliriza gy'osinzira okuba ngaolinaffe ampuliriza gy'osinzira okuba ngaolinaffe abali